Огромное спасибо О, «Новая квартира». Спасибо большое, что помогли продать наш дом на Межовражной. Спасибо огромное нашему риэлтору Людмиле Ивановне, которая с нами целый год больше <laughs> превратилась полагаю, все, все трудности преодолели очень сложную ситуацию и помогли разобраться с домом. Мы очень благодарны. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам удачи, чтобы все у вас свершалось, чтобы было очень много у вас очень много у вас, чтобы было дел, которые разрешались в вашу пользу. Огромное вам спасибо. Спасибо.